A Eu ainda não terminei de fazer o layout do nível, ainda está em progresso, mas se vocês quiserem juntar as partes, pode juntar. Então aproveitem Thank you.